Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ve ben Elisa ile bayram kutlarım. Bayrammış güzel. Gel ben sana Elisa pek kendini öptürmeyen bir kişidir. Elisa iyisin. Gerçek mi diye bakıyor şu an. <laughs> Gerçek miymiş anneciğim? Teşekkür et hadi ablaya. Atatürk resmi mi var orada? Ablaya hadi teşekkür et. Uyamadım. Teşekkür ederim. Anlayamadım. Anlayamadım. Anlayamadım yalnız. Düzgünce söyler misin? De de de de de mi? De de de de de mi? Düzgünce söyler misin? Anlamıyorum seni. Teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun. Bir sonraki gün... <laughs> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Elisacığım senin de bir mesajın var mı? Bir bakış. Bye bye.